那是我们在另一个便利店买的。在韩国呢，最辣最有名的辣椒呢，就是青阳辣椒了。我们看到它是青阳辣椒拉面，所以觉得应该很辣吧，想尝试一下。宝贝，干来。这我不晓得大家知不知道哈？韩国人一般都这样的等三分钟，把它分开，让它。 我刚才想过，我想这么这样，感觉不是很满意啊啊！이거이거알아요언니뭐가알아몰라몰라한국인들이거할때착하잖아요그러면이렇게어긋나면운이안좋다고생각해요 아, 아, 네. 에이 운이 다 좋아요 그런 지 말아요 아 진짜 일반 라면 색보다 더 음. 흐려요 진라면보다 这个没有垃圾桶的辣，就是辛拉面加了一点点清爽的青阳辣椒的味道。有可能是因为我们吃的太辣了，所以感觉不到它很辣。刚才我们吃的呢都是面类，所以现在我们要吃一些比较另类的东西。来介绍一下。啊，不这么冷呀。 是草乌冬，嗯，你们没空乌冬，这个是带汤的辣的乌冬面，有点真美真美，这是辣味的啊血肠，尝一下吧，尝一下吧，哈哈哈。 两个是两分钟，然后它是三分三十秒。完成一个宝宝，来喝一个。这个也没有刚才那个好，那个辣鸡炒面那么辣，但是还是有很辣味儿，还是很重的。重点是它可能甜味儿更重一些，更甜一些。嗯，冲到了！很你超辣了哟！这个呢，和我们。 吃的辣鸡炒面味道差不多，感觉，但是不觉得那么辣的原因是，第一个特别甜，还有一个就是它的面比那个面粗一些，它是乌冬面嘛，所以不是很辣，还能还能还能忍一忍。辣，下一家，下下一家再去吃就对劲了。比起其他的拉面和其他的便利店的面呢？

那在哪里了？啊， <laughs> 这个就是刚才非常恶心的那个东西。你尝着你。血血肠。韩国的血肠呢，它是放了粉条做的。尝一下。什么味儿盖？它的佐料呢？嗯，甜味儿和辣味儿非常适中。我觉得这个佐料呢很好吃。 但是呢，它的辣味儿没有我们吃的那个垃圾炒面那么辣，有可能垃圾炒面是细条的面嘛，然后所以可能佐料多一些。但是像它呢，就是整整块都是粉条，所以吃这么老多粉条的话呢，这个汤汁不是很多，就没感觉特别辣，还能忍受。吃不了辣的人当然吃什么都辣了。在外面卖的，在外面卖的那种不是这种没有佐料的普通的。 嗯，血肠呢？我是吃不了了，因为那边有一种特别腥的味道，反正我吃不下去，所以我一直都觉得它很恶心。但是它有这种辣酱在里边呢，甜甜的、辣辣的，而且它这是素食的嘛，没有什么那种腥的味道，还是可以吃的，可以尝一下，还可以。嗯，没进来没有，他来了呀，也都来了呀。天，天。 甜点甜点엔点그게 <laughs> 제일 맛, 그게 제일 매워요. 불닭볶음면, 불닭볶음면이 제일 매운 거 같고 이 위대한 떡볶이 나쁘지 않았어요. 위대한 떡볶이는 가장 편의점에서 먹을 수 있는 매운 떡볶이의 느낌이 제일 가까운 1위는 点不不不我觉得最好吃的还是辣鸡炒面，因为它甜度还有辣度适中，一般中国呀或者其他地方没有那么辣的。嗯，大家为什么会长时间的喜欢它是有原因的。我心目中的第二位是那个青阳辣椒拉面，嗯，其他的都是不是很甜，就是不是很辣，也没有什么特点。刘通。 저는 안 사먹을 거예요 저 사먹을 수 있을 것 같아요 어쩌다가 한번 살 수 있을 것 같아요 어쩌다가 집에 청양고추도 없는데 근데 라면도 먹고 싶고 이럴 때 내려가겠죠 메인은 <laughs> 없고 <laughs> 저는 안 사먹을 것 같아요 很喜欢吃辣，所以来韩国的话呢，可以吃到很多辣的东西。我们刚才给大家介绍的呢，只是其中的一部分。呃，既然来韩国玩呢，我希望大家能尽情的尝试一下。啊，红色的并不代表都很辣，你尝一下的话呢，每个辣的强强度都是不一样的。希望大家来韩国呢，多多吃好吃的，多多玩好玩的哟。今天我们的分享就到这里了。 希望大家多多关注我们和订阅我们哦，拜拜。